měření vlastní indukčnosti voltmetrem a ampérmetrem. Pro výpočet indukčnosti potřebujeme znát stejnosměrný odpor R a impedanci Z. Podle uvedeného schématu zapojíme cívku a měřící přístroje pro impedance Z cívky. naměřené střídavé napětí je 14,32 V. Naměřený prout je 85,44 mA. Naměřený kmitočet napětí je 49,97 Hz. Vypočítáme impedanci Z. Stejnosměrný odpor změříme například pomocí ampermetru a voltmetru. Protože se jedná o malý odpor použijeme ochranný rezistor, který zabrání přetížení zdroje. provedeme změření stejnosměrného odporu cívky voltamperovou metodou. Měřící obvod zapojíme podle schématu a změříme stejnosměrný odpor. Měření odporu ovlivňuje odpor přívodních vodičů k cívce. Změříme úbytek napětí na těchto vodičích a zohledníme toto napětí ve výpočtu stejnosměrného odporu cívky. naměřený proud je žádná celá 480 ampér. Naměřené napětí je žádná celá 495 voltů. Úbytek napětí na vodičích je 50 mV. vypočítáme stejnosměrný odpor. Z naměřených a vypočítaných hodnot spočítáme indukčnost L. Měřením stejnosměrného odporu cívky můžeme zjistit její oteplení to znamená na jakou teplotu se cívka ohřeje. Cívku připojíme na zdroj stejnosměrného proudu a měříme proud, napětí a teplotu cívky. Teplotu cívky měříme pro kontrolu vypočtené teploty z naměřených hodnot stejnosměrného odporu. Vypočítáme odpor pro 26 stupňů Celsia a pro 70 stupňů Celsia. Provedeme kontrolu naměřené teploty výpočtem. Zjistili jsme rozdíl přibližně 2 stupně Celsia. Tento rozdíl je způsobený uchycením teplotního čidla které bylo uchyceno lepící páskou a bylo z jedné strany mírně ochlazováno.